саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер ә, бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып тоғызыншы параграф түзу сызықты бір қалыпты және бір қалыпсыз қозғалыстарды қарастыратын боламыз өткен сабақтың жалғасы яғни ә, түзу сызықты бір қалыпты яғни бір қалыпты қозғалыс қалай түсіндіңдер яғни ешқандай өзгеріссіз деген сөз иә ал бір қалыпсыз қозғалыс ол әртүрлі қозғалыс яғни ә, әртүрлі өзгеріске түседі деген сөз да ал енді біз э, бүгінгі сабағымызға негізгі тірек сөздеріміз бір қалыпты үзікті қозғалыс және бір қалыпсыз жүздікті қозғалыс сонымен қатар қозғалыс теңдеулерін қарастыратын боламыз ә, олай болса біз бастаймыз жалпы қайталау есептеріне яғни өткен сабаққа бір шолу жасау мақсатында ә, сендерге мына бірінші есебіміз номер бірінші есеп деп қояйық есепті шығарамыз километрді метрге айналдырамыз сағатты секундқа айналдырып шығарамыз жалпы ә, нені анықтаймыз жылдамдығын анықтаймыз ал енді келесі есеп бізде ә, ағылшынша есеп a train travels uh, for hours and covers uh, 319 км journey it is motion calculate it is speed иә yeah? it's calculated uh, speed яғни speed деген жылдамдық uh, hours бұл сағат иә yeah? төрт сағатымыз ал неміз 800 380 км жол жеткен табу керек нені calculated speed яғни жылдамдық табу керек окей шығарамыз талдаймыз барлығын си жүйесінен шығарамыз окей next э, тоже example seconds жалпы бізде distance деп жатқанымыз x иә 1200 метр берілген average speed for meter per second how long does it take to run this distance яғни ә, жалпы олар неше уақытта иә неше жол жүргендігін қарастыратын боламыз окей келесі енді бүгінгі сабақта сендер жалпы түзықты бір қалыпты қозғалыс сонымен қатар бір қалыпсыз қозғалыстарды танысатын боласыңдар ажырата алатын боласыңдар сонымен қатар оларға мысал келтіре алатын боласыңдар иә бүгінгі сабақта негізгі мақсат ал енді бір қалыпты түзу зыт қозғалыс дегеніміз не яғни дене кез келген бірдей уақыт аралығында қозғалыс бағыты өзгертпей бірдей орын ауыстыру қозғалысын айтамыз мысалы қарайтын болсақ міне қараңдар ә, бастапқыда бір секундта с жол жүрді иә тағы бір секундта тағы с жүрді келесі бір секундта тағы с жүрді яғни қарайтын болсақ мына бірінші секунд мына екінші секунд мына үшінші секунд деп алатын болсақ әр секундта бірдей жол жүріп тұр яғни барлық жолымыз не бір біріне тең өйткені әр секунд сайын ол бірдей арақашықтықта жүріп отырды деген сөз ешқандай өзгеріссіз түсіндіре алдық қой мысалы ә, мына жерден көрсек болады міне жалпы бастапқыда қозғалмай тұрған машинамыз басталды нөлден бір секунд аралығында ол бес метр жол жүрді тағы екінші секундымызда ол неше болады бестен ары қарай иә бес метр жол жүрді үшінші тағы секундымызда оннан ары қарай тағы бес метр он бес болды одан кейін тағы 5 метр 20 болды. яғни бірдей уақытта яғни уақытымыз міне бірдей болып тұр ә, бірдей шамаға орын ауыстырып отырады деген сөз бұл бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс дейміз ешқандай өзгеріске келмейді деген сөз түсіндіре алдық қой келесі бір қалыпсыз қозғалыс дегеніміз дене кез келген тең уақыт аралығында әртүрлі жол жүріп өтсе ондай қозғалысты бір қалыпсыз қозғалыс деп атаймыз мысалы қараймыз ә, бастапқыда жүрген жолымыз S1 кішкентай S2-міз одан да көп S3-міз одан да көп яғни әртүрлі жол жүрді деген сөз ең үлкені s 3 іміз одан кейін S2-міз одан кейін s 1 іміз жүрген жолдармен салыстыратын болсақ яғни ә, бұл кезде тең уақыт аралығында әртүрлі жол жүріп отыр деген сөз бұл бір қалып бір қалыпсыз қозғалыс мысалы тағы бір оған мысал келтірейік мына бірнеше суреттер жаңағы машинамызды мысал келтірдік иә ә, бір секундта неше жол жүрді мына жерде үш метр секундпен екінші тағы бір секундымызда 6 алтыға өзгерді келесіде тоғызға өзгерді келесінде 12 метр секундқа дейін өзгеріп кетті яғни ә, бұл жерде жылдамдығымыз өзгеріп жатыр қалай болып жатыр ә, артып жатыр да бірдей жүрген жоқ әртүрлі жол жүріп жатыр бірақ уақыттар бірдей болып тұр немесе мына бір ә, неміз қарайтын болсақ бастапқыда уақыт одан кейінгі уақыт одан уақытымыз не істеп жатыр ә, бірдей уақыт ну бірақ әртүрлі жол жүріп жатыр да немесе мына добымызда солай бастапқыда жүрген бір әр секундта әртүрлі жол жүріп жатыр ең көп жолымыз мынау болып тұр яғни бұл бір қалыпсыз қозғалыс деп осылай айтамыз түсіндіре алдық қой мысалы оған тағы бір мысал келтіретін болсақ қарапайым жалпақ мысал келтірейік сен мектепке бара жатсың асықпай бір қалыпта иә қарайсың сағатыңа қарайсың бес минут қалды сен үлгермейсің не істейсің бірден жылдамдығыңды арттырасың ұшасың иә вот ол кез бізде ә, айнымалы қозғалыс болып кетеді яғни бір қалыпсыз қозғалыс ол ә, ары қарай бізде осыған байланысты кішігірім пысықтау тайм яғни бар болған бес сұраққа жауап жазамыз жақсы дәптерге түсінгендерімізді жазамыз одан кейін бар бізге жібереміз біз қараймыз тексереміз бағалаймыз иә жалпы бүгінгі сабақ түсінікті болса қызықты болса лайк комментарий сонымен біздің канал тіркелуді ұмытпаңдар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар